Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Mano, tem que tossir, tá ligado? Eu tô com um pouquinho de catar ainda, rapaziada Desta vez, galera, trazendo pra vocês mais um daily vlog Pô, rapaziada, tava sumido aí, mano Porque agora que eu percebi que eu tinha um vídeo gravado Há um pouquinho de tempo atrás aí Tava dando olhada olhadas no meu PC pra ver se não. Às vezes eu gravo as, ah, gravo as imagens, mas acabo não postando, tá ligado? Mas eu achei um, um, evento de carro que eu fui lá, mas foi, muito da hora, tá ligado? Foi ali na Praia Brava, eu tava, tava de carro com o Bugatti ali. E, mano, a gente chegou lá no bar tinha um monte de carro antigo, tá ligado? E eu pensei, na hora eu pensei gravar, tá ligado? E comecei a gravar com a GoPro. E, geralmente eu levo a GoPro ali pra, mano, que quando o catar aqui que tá fora. É, geralmente eu levo algum pro ali pra tá gravando alguma coisa ou outra. E, mano, deu bem certinho o dia aí, deu certinho um monte de carro antigo. É, tinha Landau, tinha... Agora eu não vou lembrar o nome dos carros, mas tinha bastante carro, tá ligado? Vocês vão estar tá vendo nas imagens aí, rapaziada. Então, é, fique com os aí, deixa o like aí, rapaziada, que eu... Foi mal aí por não ter postado essa parada antes. Eu queria ter postado, mas eu nunca achei um bagulho pra falar, tá ligado? Antes no vídeo, porque só ficar o vídeo aí, só ficar, só ficar o, o clipezinho ali fica meio estranho, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada. Se você gostar do, do desenho de carro antigo ali, foi mais um rolê, né, mano? Mais um rolê aleatório aí de carro antigo. A gente passou pela Brasil inteira e depois pela metade da Brasil e depois a gente foi um pouco pela, pela Atlântica. Mano, pensa aí, ó, um monte de carro antigo, uma galera olhando aí, muito da hora. É, um monte de gente olhando pros carros, tá ligado? Tirando foto ao mesmo tempo. Mas é isso aí, rapaziada. Comenta aí qual o carro que você mais gostou ali do clipe. E é isso aí. Tamo junto. Fui. I feel nauseous, believe me Never had a lot of sh** come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Take into your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn, I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power Don't be f***ing sour, take a cold shower Scream until you're louder, work until you're prouder And f*** all the doubters, they're just your downers I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Who we're all taught they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it hear me now I won't stop till I wear the crown